bekommst schon wieder die Kugel. Ja, natürlich. Du weißt eh, wie ich aussehe. Und wir haben das eh schon mal gesagt. Ich sehe aber nicht aus wie so ein Tannenzapfen, ja. Du meinst wie ein Zapfen? Ja, wie ein Zapfen. Wie ein Zäpfchen. Ja, ah, was ist das? Ah, oh. Zäpfchen vielleicht, aber nicht wie ein Zapfen. Ah. Gepackt. Äh, das ist Gabriel. Ah. Oh <laughs> genau eine halbe Stunde. Ja, das war wieder so eine Geburt, ne? Ja, das war wieder. Ja, wollen wir dich. Boah, ich guck grad mal auf. Ah. Ich wechsle mal mein ähm, Titeldings. Ja. Okay. Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ah. Oh. Oh, God damn it. Ah, oh, God damn Oh! Warte mal. Aha, interessante Sache sehe ich gerade eben da. So, los geht's. Okay, geh auf den Knopf, geh auf den Knopf. Auf den Knopf jetzt. Bleibe auf den Knopf. Nein, ich töte dich. Nein. Sie, sie, sie, warte mal, warte mal, ich komme zu dir hin, weil nämlich... Den Würfel rette ich, dich töte ich. So, jetzt können wir nämlich... So, warte mal. Das müsste... Ja, genau, was ich haben wollte. Stirb, Robert, stirb, stirb, stirb, stirb. Oh goddammit! So, ich, so. ich gehe lieber sicherheitshalber. So. Wieder. So. dann nehme ich jetzt. Ah. Ah. Ah. Und wir haben nur vier Minuten dafür gebraucht. Nice. Stimmt, Orange. Das ist mir an Blue noch gar nicht aufgefallen. Was? Blue, möchtest du etwas sagen? Ja, möchte ich. Okay. Hm. Ah, ja. Du müsstest die Portale jetzt da machen, aber ich müsste dann durchgehen. Ich kann auch. Ah, nee, nee, nee, nee. Richtig, Blue. Orange oh. hört dich nicht. Kann ich, kann ich, kann ich. Warte mal, ich, ich muss mal nachdenken, wenn du hoch. Mir das zu sagen war sicher nicht leicht. Warte mal, theoretisch, wenn ich dann da reingehe, dann ist Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja, geht durch dein Portal, geht durch dein Portal. Geht durch dein Portal. Also das gelbe. Dann. So. Jetzt. Jetzt komm zu mir rüber. Komm zu mir rüber auf das andere. Ja, ja, ja, ja, ja. Easy. Easy, oder? Hab schon wieder nichts gemacht, aber... <laughs> nee, doch, doch. Aber irgendwie witzig. Das erste haben wir so eine halbe Stunde gebraucht. Und dann... Und dann die anderen zwei innerhalb von zwei Minuten. Ich innerhalb von. gestern noch viel schlimmer. Wir hatten da echt so gepackt, gepackt, gepackt, gepackt, halbe Stunde, gepackt, gepackt, gepackt, halbe Stunde, gepackt, gepackt, gepackt. Ja, ja so eine halbe Stunde nur gefragt, wie machen wir das? Und dann, wir müssen gegeneinander anstoßen. Ja, am St ja, genau, zum Beispiel dieses Mal gegenseitig gegen das. Ah. Dessen, was ich auch versuche, sich gegenseitig katapultieren. Oder zu zerstören. Testen wir weiter. Ah, okay. Hm. Will keiner von euch den anderen übertrumpfen? Als Nein. ihr nur Maschinen. Äh, was ist Da und da, glaube ich. Warte, spring mal runter. Ich bin auf der anderen Seite. Okay. Ja, ich weiß, du warst das, Blue. Tu nicht so stolz. Ich habe nichts gemacht, der hat Selbstmord begangen. Nee, kann man sich nicht hören. Wir müssten irgendwie hier, hier rüberkommen. Mit dem Strahl hier. Aber das ist das kleine Problem. Wir können das nicht irgendwie. Ich habe so ein Gefühl, wir müssen wieder mal eine halbe St müssen das in einer, in einer halben Stunde machen. Das wird wieder so. Ah. Und ich bin zu klein, um da. Obwohl, obwohl, obwohl, obwohl. Oh, oh, oh, oh, oh. Warte mal. Jetzt weiß ich, warum das so ist. Ah. Bleib jetzt weiterhin auf den Ding. Bleib weiterhin auf den Ding. Nein, nein, nein, nein, nein. Auf den Kopf, auf den Kopf. Bleib auf den verdammten Knopf. Bleib auf den Knopf, Kevin. Kevin. Trollspirale. Trollspirale. Nee, war Spaß. Bleib auf den Knopf. Ne, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab du, Nullplan Geh, geh, mal durch, du mal äh, zur Sprungfeder da hingehen. Ich will mal was probieren. Hä, geh, Zu der Sprungfeder da vorne. Auf deiner Seite, zu dieser Sprungfeder. Ja, nein. Ich frag mich... Ja, geh einfach auf die Sprungfeder. Ich will was versuchen. Ah, ich flieg durch. Ja. Ah! Und? Ja, ich bin raus, du kannst okay. bleiben. Tschüss. Warte mal, warte mal, ich, ich probiere mal was, ich probiere mal was. Ja, so geht's. Nein, nee, so geht's. geht nicht. Aber ich kann's mal, ich kann's mal, ich kann's mal. Hopp, komm hoch. Ja, okay. Ja, okay, ja. geschafft. Ja, geschafft. Nicey, dicey, dicey. Eine zu große Nähe zwischen euch. Doch in meinen Versuchen, ja, ich zu Roman. lernte ich etwas über Vertrauen und Verrat. Eure Gehirne sind zu winzig für diese Gefühle. Also kann ich euch vollstens vertrauen. Oh, meine Fresse. Was? Das Ding hat nicht durchgezockt? Nein, ich hab's dir schon einmal erzählt. Ich hab ein Let's Play mir angeschaut. Oh. Aber ist Ende. Ja, also mit dem Ende. Warte mal, mach du hier im Portal. Unten. Und dann hier eins. Wohin? Alter. Ah, ja, ich will... Ne, mach jetzt nichts dumm. Nichts an. Ich müsste jetzt durchfallen. Äh durchgefallen. Nein. Warte mal, du müsstest... Aha, ich weiß, ich weiß jetzt wie, ich weiß jetzt wie. Es stimmt, ich muss jetzt Gameboy spielen, aber... Jetzt kann das Spiel nämlich beginnen. So. Ja, ja, unser, unser Spiel so. schon lang vorbei. So, okay. Schieß. So. Schieß da ein Portal. Warte mal, hier hin. Aber hier, noch nicht, noch nicht. Ich sag's dir. Und zwar in drei. Umkehren. Ja, drei, zwei, eins, los. Okay, warte mal, warte mal, warte, mal, warte, warte, ja. Ja, da oben, da oben, da oben, da oben. So, okay. Und los. Ah, ja, ja, ja, ja, ja mich getötet. Ja. Aber... Ja, das, nee, das Ding geht ja immer runter. Es geht ja mal hoch, runter, hoch, runter. Ja, ja, ja, ja. Das, soll, das sollte ich gerade machen. Soll ich machen oder sollst du es machen? Äh, nee, ich bin über der Game Boy. Also ich bin der Game Master hier. Wechsel jetzt. Ja. Und wechsel ja. jetzt. Der andere, andere, andere. Nein, deswegen, deswegen. Ach, achso, ja. Okay, das hab ich nicht gesehen. Okay. Äh, jetzt. Aber warte, warte, warte, warte, warte, warte, warte. Hoch. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja kann ich Nee, machen. jetzt kannst du. Hoch, ja. hoch, hoch, hoch. So. Jetzt schie schießen, schießen, schießen. Jawohl. So, weil nämlich jetzt kannst du nämlich raus. Jetzt kannst du nämlich raus oh, warte, warte mal. Ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Da, da oben, da oben. Da kannst du eins. Wechsel, wechsel. Ja, töte es, töte es! ich kling schon wie Klados. Töte es! Ja, kannst fallen lassen. Das ist tot. Lass ah. fallen! Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Jetzt kommt, jetzt kommt's woanders runter. Soll ich runterspringen? Nein, nein. Warte, warte, warte. Okay, warte mal. Ah, ah. Jetzt ist der Würfel aber ganz da. Scheiße. Warte mal, warte mal, warte. Achso, ah, du kriegst. Ah, du kriegst. Du kriegst. Warte äh, mal. Ich kann ja. mich hier nicht mehr umbringen. Umkehren. Okay. Umkehren ja, schön mit dem Toten. Mit der Leiche. Ah, okay. Ah, okay. Wenn man von hier springt, reicht nicht, ne? Ja, wir müssen... Macht ihr hier ein Portal. Und ich mache hier ein Portal. Okay, ja. Aber ja. das reicht nicht. Wieso? Versuchen wir es mal. Springen mal, aber es reicht nicht doch cooles Reich, ich brauche einen Würfel. Ich komm mit dem komm Würfel, mit, Komm mit mit dem Würfel, mach das nochmal mit dem Würfel. Spring mit dem Würfel, ja genau. Wohl geschafft. Ha! Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss der Standardstrecke. Ehe wir Wie Standard? Standard scheiße schwer, ey. des Standardtestverlaufs abschließen. Bitte vermeidet dort draußen diese albernen Gesten. Never. Ist äh, müssen sein, ey. Oh. Ah. Ohne Geste ohne mich, ey. Äh. Eine Geste ohne mich ist eine Geste ohne dich. Wir müssen das E-Werk am Ende dieser Strecke finden. Okay. Die Menschen müssen es versehentlich von meiner... Oh, sch... Sicher nur ein Verwaltungsfehler. Ja, hm? die Verwaltung. Habe ich jetzt schon tot am Geist gemacht? Ja, weil. Weil Turrets. Oh, meine Fresse, nein. Das sieht aus wie ein Level in der Solo Company. Ja, okay, warte mal, warte mal. Das rote. Rote hier, rote auf. Rot. Ich hasse dich. Ich dachte, ich würde es schaffen. Ja, oder wir hätten ein Portal dorthin geben können. Ja, mein Gott. Ja, müssten wir, aber wir haben... Die Strecke ist mit 80 orange. Ja. Wo? Ah, ja, ja. Ja, du ah. musst Schutzschild. Ah. Ja. Okay, okay, okay, okay, okay, okay. okay. Mann, die Explosion ey. das System wieder ans Netz ah. bringt. Okay, okay. Ja. Ah. Ah. Ah. Okay. Das ist das rote wieder. Ja. Schild, Schild, Schild, Schild. Oh, jetzt stürzt mal ab. Ah, ist gut. <laughs> Was hast du gesagt? Jetzt? Kevin? Achso. Ja. Du tust eins von deinen hier geben, okay? Wohin? Da. Mensch. Darauf, darauf. Okay? Ich Komm da rein drauf. Wie hoch? Was soll ich da machen? Ein Portal auf das weiße Feld da machen. Weil nämlich jetzt müssen wir hoch. dass ich direkt das richtige... Oh, wir sterben. Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Okay, warte, warte, warte. Ah, oh, goddammit. Wisst ja. ihr seid? Ja, am Arsch. Wisst... Also. Ähm... Äh, hier ist er. Ja. Carsten, das war. Uh, uh, uh, er schießt, er schießt. Das war runtersprengen, mussten sich katapultieren. Nee. Nein. Nee, da unten Nein. gibt's, nee, da unten gibt's keine weiße Fläche, stimmt, ja. Aber hier gibt's eine, ja. Aber hier Rechts. springen? Vielleicht hier? Oh. Zu weit. Äh, sich irgendwie. Nee, kann ja auch nicht sein. Da gibt's ja nichts zu katapultieren. Und Ja, oh, Roman, ich hab, ich hab keinen Plan. Ja, auch nicht. Obwohl, warte mal. Doch, doch, doch, doch, doch. Hier, hier, hier. Kannst du da das Gelbe hingeben? Weil nämlich wir können uns nämlich jetzt in das in den äh, da hier ja hinspringen. Ah, okay. Dadurch. Ja. Aber jetzt kommen wir zum richtig geilen Teil. Was? Kennst du den schon? Na. What? Mach auf hier! Mach auf! Nein, nein, nein, nein, schau, schau, schau, schau, schau. Wir brauchen wieder das hier, also. Bitte? Hier hin. Okay. Und jetzt. Oh, goddammit. Oh, warte mal. Wir können ja das. So. Das ja von hier wieder. So, okay. Warte, warte, warte, bevor... Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Siehst du? Siehst du? Okay. Ah, ja. God fucking damn So. Und jetzt... Okay. Ein Schutzschild haben wir, aber... Nee, der bringt uns nichts, der schießt ja halt trotzdem hier. Nein, dort, trotzdem, trotzdem. Da hier das rote dann. Trotzdem. So. Komm. Wir sind nämlich ah, jetzt okay. geschützt. Ah, jetzt ja. Ah, jetzt ja. Okay. Nichts machen jetzt, nicht schießen, nicht schießen. Äh, warte mal. Ah, oh, hier Warte mal, warte mal. Äh, hier. Hier das Gelbe machen jetzt. Hier das Gelbe. Ah, ja, ja, ja, ja, ja. Nein, das geht leider nee, nicht. Geht nicht, nee, jetzt ist nur Platz für eins, ja, genau. Scheiße, ah. wie machen wir das? Vielleicht hier? Geht hier? Nee, geht nicht, ne? Nein, das ist geschützt, leider. Auch wenn. Das Einzige, was, was mir vorstellen würde, ist... Ja, es geht ja, da bleiben wir eh dann hängen, wenn wir da rüberfliegen. Nee, das ist der Idee! Nein, oh. ja, schau, schau, schau, schau, schau! Die tut sich selbst umbringen! Hä? Hä? Hä? <laughs> Okay, jetzt äh, können wir. Jetzt können wir runter. Töten-Spezial. du musst es aber wegmachen, du musst das wegmachen, ne? Oder? Du musst es gleich wegmachen. Jetzt mach weg, mach weg, mach weg! So. weg okay, weg, äh, warte. Ah. Ja, ja, ja, ja, Ich lebe! Jetzt aus. CD. Du darfst eine CD suchen. Oh, weißt du, was passiert? Klar, das wird. Was hast du gesagt? Klaros wird uns töten. So. Und dann? Geschafft. Das System hat wieder Strom. Yay. Ich bin voll verbunden. Ich kann alles sehen. Gut. Und es ist nichts passiert. Sehr ja. schön. ja. Und? Sie hat den Zahnzapfen getötet. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr ein Like, ein Abo oder vielleicht sogar einen Kommentar lassen. Bis zum nächsten Mal, euer Derman. Deswegen, deswegen habe ich nichts gesagt, weil ich gedacht habe, du wärst so schlau. Aber nein! Kevin muss ja ein Kevin sein.